Okay, selamat pagi. Uh, pada hari ini kami uh, uh, tengah korek lubang untuk tanam tiang untuk uh, bina house lah. house ni berukuran lebih kurang dalam 15 kali 15 kaki. Uh, sekarang kita tengok lah. So, untuk buat lubang dia, berapa dalam perlu lubang? Ini kami hanya tanam tiang ni je satu kaki dalam je. Satu kaki dalam. Hmm, lebaran lubang tu ikut betul lebih kurang sekaki ke betul. Tapi macam ni pun tiada masalah lah. So, maksudnya sebaiknya dalam dalam sekaki, lebar pun sekaki juga? Ya, supaya kita boleh letak uh, banyak lagi simin lah. Hmm. Tidak lagi kuku lah. Okay. So, panjang besinya berapa? Ni panjang besi ni lebih kurang dalam eh, uh, 10 kaki. Kami tanam dalam sekaki, yang keluar 9. 9 kaki. So, uh, yang ini yang depan ni 10 kaki, belakang? Belakang 9. dalam 9, 8 eh, lebih. 8 lebih lah. Kurang 2 kaki lah. Hmm, tanam sekaki kan. Dia 9.5 so, ke betul. Tapi kami tanam sekaki dia akan so, jadi 8. Depan ni lepas tanam 9 kaki, belakang. Jadi 8.5 gitu. Oh sikit lah beza dia. Hmm, sikit lah. Hmm. Ah. Pasti macam besi ni apa gunanya selain daripada tanda tali ni? Lah. Ada oh, punchline ke? Untuk <laughs> mak petak sebenarnya. Sebab tempat ni orang bilang